Bom dia, Júlia Valente. Um abração para você aí, um ótimo domingo aí nessas suas fotos lindas. Tá com fotos muito bonitas no perfil, viu? Um abraço aí. Tchau, tchau.